To jest tak, burger śniadanko, burger drugie śniadanko, burger obiad, podwieczorek, na kolację oczywiście, no i po kolacji czasem. A to moja babcia. Już od pokoleń wiedzieli w mojej rodzinie, co jest dobre. Jak będę bogaty, to sobie kupię łóżko w kształcie burgera. A tutaj nasz piesek. W sumie też jadłem burgera. Okej, okay, stać jeszcze na dwa.